shoot saya Sean So malam-malam buta Sekarang malam ah Saya nak pergi mana ha, ni. Alatan memancing Alatan memancing ya. So ada bubu Ada pancing So apa yang Sean nak buat ha, Kita nak pergi satu tasik Kita nak memancing udang kala ah, Lobster air tawar So Ah, hari tu dah pernah pergi satu kali tinjau-tinjau kawasan so hari ni kita mulakanlah pancingan kita harapkan boleh dapat banyak lah jom sekarang kita pergi nanti saya tunjukkan tempatnya macam mana yo Okay hi. so siap dengan ini ya Wuben Wuben hari tu saya baru review ah ini Wuben lah so dan sekarang dah berada di spot yang kita nak ni tasik So kalau kita dapat hasil banyak pada malam ni nanti <laughs> saya bagi tahu tasik ni di mana ah. Kalau tak dapat banyak so saya tak bagi tahu lah malu ah. Okey. So hari ni uh, kita nak buat macam ni. So kita pancing. Ah uh, ni ada bubu ah. Ah uh, nampak ayah tak nampak sangat. Ah uh, ni ada bubu dan ini panggil bubu payung ah. Nanti kita masukkan dia punya umpan dan kita ada bawa pancing jugalah pancing ya, ah. Bubu ada enam, saya bawa enam. So juga dengan mancing lah. Alright, uh, nanti kita lanjut untuk pancing ya. Okay, so inilah umpan lah. Umpan kita, saya pakai ini panggil apa? Hati ayam lah. Lepas tu campur dengan ini. Ini saya pun tak lah, saya beli daripada China. Dan ini sama. Ni ya. Ah ini dan juga ini ha, semua ni dari China ini sebuk so saya pakai yang ni kecil-kecil saya masukkan isi e dulu lepas tu masukkan yang ni dia macam pallet lah so masukkan yang ni dua dua ke tiga lah boleh je lepas tu last-last saya top up satu lagi daging isi e lah Ini hati ayam ke apa saya tak tahulah so ni dia umpan saya umpan saya ni dia So nanti saya masukkan dalam bubu tu lah Dan saya lempar dalam uh, tasik tu Okay guys So sekarang Pukul 11.14 lah eh. uh, 8 Jun So kita tengok lah Beberapa jam kemudian uh, Baru kita ambil balik Saya baru je letak satu bubu lah eh. Baru je letak satu bubu Ada lagi beberapa lah Nanti saya letak dulu Lepas tu kita set untuk pergi pancing lah So ni dia Bubu payung lah Ikat dengan tali Lepas tu lepaskan ke dalam kolam Harap-harap berhasil lah Ni siap saya pakai sarung tangan lah Sebab benda tu berbau <laughs> Macam bangkai Alright So kita campak dia dalam kolam sinilah. Trao rồi nhá. Ui, chịu thổ rồi. Có thể lại 这里看一下什么 A 吗？下面。来这里一下，有多深啊？看不到。 OK 吧？那边歪一边，卡到树了。啊，样钱了了。 不平，是吗？这么一直卡到东西。下面有石头是吗？不懂啊。就去中间那边。旁边吧，我就过。那还是不平。好平啊！非常非常非常。OK。 bubu terakhir kita nak letak kat hujung sana bubu terakhir ini tadi saya ada satu so sekarang ini last lah ini last Uh, kita letak di kita letak di sini lah Okay. Sini banyak daun-daun pokok-pokok. Kita letak sini je. Right. Ini pokok-pokok daun-daun. So sini je lah dekat-dekat. Oh, what's dah habis so sekarang kita fokus untuk mancing pula so di sini kita mancing simpan barang dulu so pemandangan di sini dia okey ya hmm. tengok di atas ni ada pub lah <laughs> sepanjang ni pub lah uh, orang non muslim boleh minum-minum lah di atas ni ada pangsa puri ya. Oh, terang cantik ya. so pemandangan di sini gelap tak nampak lah tapi kalau mata tu memang nampak terang lah memang best so kita nak tahu ada udang ke tak tengok ni pelampung ini belum ini dah kat bawah lah nampak tak dia dah ditarik lah ah sangkut sebab kita dah letak mata kail so dia dah tarik ke bawah so sangkut ah inilah udang kara sini <laughs> ah, oh fang dia fang dia Yeah. Yeah. 应该，沙，拉上来看，日日芬花，拉直，拉直，处力拉一下，拉直，哇，那个洞，这样啊，灵有瑕，那这里有一只，哎。 哇，这里就有一只，看到吗？哇，真的可以用手抓了，我喂！哈哈哈哈哈！ Hmm. Tak dapat pancing, tangkap dengan tangan. Nampak tak? Ha, inilah lobster. Kita punya target lah. Ini kecil lah ni. Ha. Nampak tak? Ha, ni dia. Nampak? <laughs> tak dapat pancing, kita tangkap dengan tangan. Nampak? <laughs> Ini anak lah ni, kecil Tangkap dengan tangan pun boleh Gila lah Kecil lah Ini kecil kita lepas lah Tak ada guna pun kan? Okay kita lepas lepas ah. Okay. Guys, hujan lah pula. Tengok hujan lah. Kita nak mancing dia hujan. Macam mana eh? Hujan lah, nampak tak? Cukup ada Oh, dia dapat ikan. Tiba-tiba je dapat ikan. tilapia嗰個唔係唔係嗰個咩咩卡拉乜鬼係咪？嗰只咩九界啊？你叫做九間啊？好似喎。係咯，九間。又計下幾條間？一、二、三、四、五、六、七，七個咯。七間。Jala pun dia dapat ikan. Wah, tak boleh. Makin lebat lah, oi. Tengok. Wah. Dah hujan lebat lah. Ah, so kita punya pemancingan kena postpone lah Tak tahu dia hujan sampai pukul berapa Nanti malam sikit lah kita tengok Kita pergi collect balik kita punya bubu saya rasa Sampai di sini sajalah malam ni Kita nak cari satu ni eh, Kau dah kau tengah lah Logo dah, logo dah Hujan punya lah lebat Lord. pasal hujan tak nak tunggu kalau dah hujan habis basah so sekarang tengok baju dah habis basah pakai baju <laughs> uh, baju apa baju hujan ni tapi baju hujan letak dalam kereta so patut letak dalam beg uh, tak adalah basah ku, ku apa basah kuyuk lah so sekarang habis basah lah. tengok rambut oh Okay lah, so memancing udang pada hari ni dikira fail lah So bubu yang saya letak tadi masih ada enam. So saya bercadang nak ambil esok pagi lah uh, So sekarang dah hujan-hujan dah basah-basah tak nak buat dia lah Bagilah dia rendam semalaman So kita update balik pada esok pagi time saya ambil bubu nanti Yang mancing punya bab dah kumpau okay? Kita lihat pada keesokan harinya 2000 years later Hai, selamat pagi semua. Saya Sean ah. So, semalam kita punya misi memancing udang sudah gagal sebab hujan. So, kita masih ada lagi uh, bubu ah, eh. 6 biji bubu di dalam kolam ni. So, sekarang saya nak pergi dapatkan bubu tu dan harap-harap ada hasil yang bagus lah. So, kepada anda yang nak tengok keadaan kolam ataupun tasik ni, ha, ni dia. Persekitaran tasik ah. Eh. Alright, jom kita pergi tengok bubu. Oh. So ni keadaan kolam ah. Air dia sebab semalam hujan lebat. So air dia sudah naik ke Artinya dia dah naik sikit lah Artinya dia dah naik sampai sini Sepatutnya air tu di bahagian bawah tu Tu tempat yang saya letak bubu dan tali yang saya ikat sepanjang tepi-tepi tebing-tebing ni Saya rasa dia dah kena air lah Dah masuk air So kalau nak cari dia ni memang rasa kena basah lah ni Aduh Saya siap pakai kasut lagi Kita tengok macam mana lah Ada satu kat sana Dua Sini tiga Lepas tu sana dah ujung Okay So patut bubu yang yang apa yang pertama kat hujung sebelah sana ini ada satu ni sepatutnya tengok rumput hijau ni kan ni nampak tak rumput hijau ni sepatutnya dia ada di patut di bawah lagi so sekarang dia dah naik so nanti saya kena cari tali tu tak apa kita pergi tengok line dulu ok banyak anak ikan aduh kotor lah Ha. Sepatutnya tempat ni boleh berdiri tau. Sekarang dia dah dalam air dah. Macam mana ah nak dapatkan balik bubu? Aduh, susah lah macam ni. So... <laughs> nak cari bubu lah. Saya rasa belah petang lah kot. Baru boleh. Ha, so, kita tengok sikit pemandangan lah. Ha. Ah, inilah kol tasik ataupun kolam lah tasik lah ni yang sepatutnya yang cantik ah, yang sepatutnya yang cantik tapi disebabkan semalam hujan lebat air dia dah naik lah paras air so tak tahulah boleh jumpa lagi ke tak bubu saya tu sebab tak ikat tali kat bawah lah nak cari macam mana eh, susah sikit ha, Tengok ini patutnya tempat yang Boleh berjalan tu Jalan Sekarang dia dah naik Air dah naik ha. Ok ok ok Ok Saya dah jumpa bubu pertama eh, Bukan bubu yang kedua ni ha, ni. Nampak tak Semalam Ni ada tali merah kan Semalam saya masih boleh lagi berdiri di sini untuk pasang bubunya ni tapi sekarang tengok dia dah di bawah air dah ni air dah naik around dalam satu kaki ataupun satu setengah kaki lah ini yang bubu yang kedua yang first tu di sebelah sana kita pergi check yang first dulu uish aduh aduh uh. oh ikan ikan apa tu yang keli aku. breakfast. Wah. Okey. Ha. Ah. Jumpa pun. Ha ni. Nampak tali. Tali lepresia yang saya ikat. masih baik ikat. Ha. Sebanyak sampah lah. Jom sekarang kita tengok ah. Ha. Okey, jom sekarang kita keluarkan bubu yang pertama ah. Uh. Ah. Huh, ah, kosong. Tak ada apa-apa pun. Uh, kumpau ah, kosong. Okey, bubu pertama kumpau ah, kosong tak ada apa. So ini yang kedua. Harap ada sesuatu lah. Wah, sampah. Wah. Sampah banyak. Macam tak ada apa je. Ada ke? Huh, kosong juga. Ha, ada seko. Ha, nasib baiklah seko. Satu. Satu je. Ini ada seekor Baru seekor Aduh, kesian lah macam ni Saya rasa umpan lah Masalah umpan Umpan tu tak berapa nak best Ni ada seekor je, nampak tak? Okay, so ini yang ketiga lah eh. Kena cari lah di mana dia Harap-harap jumpa -harap ok saya rasa saya dah kehilangan satu lah tapi memang dia ada di bawah ni lah ok ini yang keempat sepatutnya tapi pasal satu dah hilang so terpaksalah Ugh. Ah. Wah, ini dapat ikan. Ikan hantu. Ikan hantu. <laughs> Nampak ikan hantu seko. Ha, <laughs> ah, ikan. Ikan sampai ikan pun masuk. Nanti kita lepas lah. Okey, ini yang kelima. Tengok dah dalam air nampak tak? dapat anak ikan udang dua kecil ya Okey. Ikan dua kecil kita lepas. Udang dua ekor. Ini satu. Ini satu. siput pun ada ekor lagi Okay. Okay. So satu lagi kat bawah ni last. So tali nampak. So jom kita pergi. Ah, sini bahaya sikit. Ih. Bahayalah licin. Apa hujan lagi kan? Okay. Alright. Aduh. Okay, bawah tu. Jom kita lihat hasilnya macam mana. Wah macam ada lah Apa yang ada Oh ok Haa dapat dua ekor besar sikit punya Ok lah at least ada kan Ok ini dapat dua, Consider besar sikit lah yang ni Ok good Jom kita naik Tu macam mana naik Saya rasa masalah umpan lah ni dia ada tapi tak masuk banyak okey siput mana siput ah siput pun ada dengar kata siput ni pun boleh makan tapi tak sure lah udang tuh takutlah dia besar hmm. Jangan, jangan Jangan gigi aku Lepas, lepas Tak mau lepas pula dia Eh, hey, lepas <laughs> Terkejut Tiba-tiba dia lompat macam tu pula Kejut aku jahat lah dia dia sepik kain lah cuba tangkap ini dulu jangan sepik aku ah ni ni masih dia besar lah besar lah setakat ni so ni jantan sebab anda tengok sepit dia warna merah kan ha, kalau warna merah ni dia jantan yang tak ada warna merah dia betina Okay kita letak dalam ni alright so itulah kesudahan dia eh. so satu bubu tak dapat trace balik ada di sana tapi tali tu dah entah kenapa tak dapat total saya ada 6 bubu so sekarang ada 5 uh, ada 5 satu lagi masih di sana so kita berkemas lah untuk balik ha, di sini ada berapa ekor 1 2 3 4 4 saja. Ha, 4 3 besar sikit 1 kecil Ha, ha, lima ada satu lagi hujung ada lima so nanti kita tengoklah apa kita nak buat kita bawa balik dulu ya Okey, so itulah hasil kita uh, untuk memancing semalam tak dapat sebab nak nak mancing lama pun tak dapat sebab hujan dan pasang bubu pun macam ada lah consider ada lah hasil bukan kumpau ah. So ada lah beberapa ekor ah. So ikutkan patut ada banyak lagi daripada ni. Maybe kalau ada peluang kita datang lagi, kita try tukar sikit guna umpan yang lain sebab umpan semalam maybe bau dia tak cukup. So tak berapa nak menarik ah. Tapi at least dapatlah beberapa ekor. So dah sampai penghujung video. Kalau anda memang berminat lah nak datang sini untuk mendapatkan udang lobster air tawar, eh, so anda boleh datang. Sini sebenarnya ada tasik di Shemelin Chamberlain Perkasa lah, KL lah So memang banyak lah Kalau anda suluh dengan lampu memang nampak banyak So kepada anda yang berminat untuk dapatkan ini Untuk bela ke, untuk makan ke Untuk segala apa tujuan lah Kalau anda nak datang dari sini uh, Bolehlah datang So di sini memang dia dibenarkan memancing Nak letak bubu semua boleh Tak ada halangan semua So bergantunglah kepada anda Kalau anda nak, anda datanglah Alright, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini Kita jumpa lagi pada video akan datang Bye-bye